wala école am mooy daaray Seydina Muhammad continuité daaray Seydina Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam wuutewul ak moom ci dara ndax diine ju bees sosuwu fi